баршаңызға сәлем достар біз кезекті сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі сабағымыз алтыншы сабақ яғни бүгін біз сіздермен жалпы өткен сабақтың жалғасын жалғастырамыз сонымен қатар айтып кететін бір жайт біздің өзіміздің авторлық материалдарымыз бар кинематика динамика және де керекті материалдар топтамасы отыз алты сабақ атты сіздер үшін қайсы бір материалымыз керек болса хабарласыңыз біз сізге жеткізіп береміз жақсы олай болса бүгінгі қарастыратын тақырып көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы тақырыбын қарастырамыз яғни суретте көріп тұрғанымыздай бұған бір мысал келтірейік мысалы сіз тасты жоғары лақтырдыңыз иә ол тас не істейді бірінші ең жоғары нүктеге дейін ұшады көріп тұрғандарыңыздай мына жерге дейін келеді осы кезде яғни біздің y э, өсіміз дегі жылдамдық нөлге тең болады төмен қарай бағытталады одан демек демек э, біз осы тақырыпты бүгін более подробней яғни терең ашатын боламыз олай болса біз бірінші болып білуіміз керек болған бірінші жайт ол не қандай жайт осыған дейін айтқан болатынбыз яғни бізде ә, координата жүйесі бойынша y өсі және x өсі деген бар яғни қараңыздар мына жерге сызып көрсетуге тырысайын міне y өсі болсын мынау x өсі болсын дене лақтырылды ғой демек осы кезде бізде бастапқы в нолевой жылдамдығымыз бар егер сіздің өсіңіз y өсімен бағытталса иә формула неге тең болады екен в нолевой көбейту синус альфаға тең ал егер біздің бағытымыз x өсімен бағытталса ол кезде міне нолевой x ымыз косинус альфаға көбейеді екенбіз бастапқы деп алсақ болады яғни бұл неге тең болады әрине ұшу міне в x в y бір біріне тең екендігін осы жерден көруге болады бірақ айтып кететін бір жайт егер дене белгілі бір уақыттан кейінгі жылдамдығы десе мына жерде қарайтын болсаңыздар формула өзгерді қалай өзгерді бізде формула бар еді иә в тең в нолевой азайту джита демек в нолевойдың орнына біз не қойдық ол y өсі болғандықтан синус салып барып қойдық мына формамыз келіп шығады екен сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын ары қарай кеттік енді бастапқы жылдамдықты ашамыз біз жаңа айттық екі бағыт бойынша егер ә, э, x өсі бойынша болса бастапқы жылдамдықты ашатын болсақ формула түрлендіруге болады ары қарай ол сіздерге түсінікті яғни x өсі бойынша болғандықтан біздің жылдамдығымыз минимал болып қарастырылады немесе мына бір формула естеріңізде болса қандай формула бізде әрине бұл бізде <clears throat> үшінші формуламыз енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын ар жағын талдаудың қажеті жоқ ары қарай формуланы осылай түрлендіруге болады мысалы осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік көкжиекке отыз градус бұрыш жасай жиырма метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дене жылдамдығының OX және OY өстеріндегі проекциясы дейді жақсы қараңыздар бүйтіп сызамыз мынау бізде y өсі мынауымыз x өсі дене лақтырылды бірінші мына бағыттағы және мына бағыттағы жылдамдықтарды табуымыз керек получается бізде жаңа айтқанымыздай в ымыз неге тең болады в нолевой көбейту косинус альфа в y өсі болса в нолевой көбейту синус альфа демек в нолевой қырыққа тең болса косинус альфа 30 градуста неге тең 087 жетіге тең иә ал енді осы жерде көбейтеміз 0 мен нөлді қысқартайық сол кезде бізде сегізде жеті қалады яғни ә, біз әрқашан оқушыға мүмкіндігін келгенше калькуляторға бағыттайық өйткені қазіргі уақытта аз уақытта көп нәтижеге жету үшін мүмкіндік берді иә сол кезде ә, біз не істейміз көбейтеміз нешеге көбейтеміз жиырма жиырманы көбейтеміз не үшін қырық болып кетті мына жер ой кешіріңіздер мына жер қырық емес жиырма екі ғой біздің бастапқы жылдамдығымыз иә жиырманы көбейте э, екіні то есть екіні көбейтеміз сегізде жетіге ол бізде он де төрт метр бөлінген секунд ал енді синус болса жиырманы көбейтеміз синуста нөл бүтін оннан беске тең бұл получается он метр бөлінген секундқа тең екендігін білеміз иә яғни біздің неміз келіп шықты ответ в деген сөз енді белгілі бір уақыттан кейінгі дененің жылдамдығы мысалы дене сіз тасты жоғары лақтырдыңыз екі секундтан кейінгі тастың жылдамдығын тап десе біз қай формуланы қолданамыз сұрақ иә осы сұраққа біз қалай шешім табамыз бірінші суретін сызамыз қараңыздар сол кезде түсініктірек болады y өсі x өсі жоғары лақтырылды ғой демек мына бағытта жылдамдығымыз мына бағытта жылдамдығымыз бар бізге мынаны табу керек осы белгісіз неше градус 90 градус мына жер демек неге саламыз пифагор формамыз бар в тең түбірасты в бір квадрат қосу в екі квадрат деген бірақ в бір дегеніміз x өсі в екі дегеніміз y өсі болады болды ары қарай не істедік мына жерде біз x өсі бойынша қойдық ал мынау белгілі бір уақыттан кейінгі болса y өсі бойынша қоямыз формуланы осылай аштық бар болған немесе минимал жылдамдық яғни ә, ең жоғары бөлігіндегі жылдамдық минимумға тең болады иә ең жоғары нүктеде көтерілген кезде ол кезде формуламыз қалай болады екен бізде міне минимал жылдамдық тап дейтін болсақ мына бір форманы қолданамыз бұл форма қайдан келді дейтін болсақ ол түсінікті тағы сіздерге неге өйткені біз осыған дейін айтқан болатынбыз өткен сабақтың үшінші формуласына иә ә, немесе ә, форма минималды жылдамдық былай ең жоғары яғни бұл не бойынша x өсі бойынша лақтырылғандықтан біз в нолевой көбейту косинус альфа тең деп аламыз себебі минимал жылдамдығымыз не қай бағыт бойынша екен x өсі бойынша қозғалады деген сөз түсіндіре алды деп ойлаймын ары қарай енді осыған байланысты мысалы бір есеп шығарып көрейік қараңыздар дене 40 метр секунд жылдамдықпен көкжиекке 30 градус бұрыш жасай лақтырылады екі секундтан кейінгі дене жылдамдығын табыңыз дейді екі секундтан кейінгі дененің жылдамдығын табуымыз керек біз қай формулаға саламыз әрине жаңа айттық мына жерде сіздерге көрсетіп кетейік тура осы формуланы біз жаңа белгілі бір уақыттан кейінгі деп міне мына формулаға саламыз алып барып жазайық демек формуланы жазып қоямыз в тең бір астында в тің квадраты қосу в y-тің квадраты негізгі форма иә демек в х-тің табатын болсақ в нолевой көбейту косинус альфаға тең демек 40-ты көбейтемін косинус 30 градуста неге тең косинус 30 градуста жаңа айттық 0,87-ге тең болды яғни сіз қырықты көбейтесіз нөл сексен жетіге отыз төртте сегіз метр бөлінген секундқа тең болды ал енді в y өсі бойынша табатын болсақ бағана біздің формуламыз бар еді иә қандай еді сіздерге дәл осы формуланы ашып көрсеттік естеріңізде болса в нолевой көбейту синус альфа минус джита ең жоғарғы нүктеде болғаннан кейін азайтамыз жоғары лақтырылды ғой демек в нолевой қырықты көбейтеміз синус отыз градустан нөл бүтін оннан беске тең азайтамыз он көбейту екі секундтан кейін демек ә, бұл неге тең болады бізде э, мынау жиырмаға тең болса мына бет жиырма бұл нөл нөлге тең болып қалды иә демек орнына қояйық түбір астында э, отыз төртте сегіздің квадраты қосу нөл белгілі мынамен мынау кетсе демек 34-те 8 метр бөлінген секунд келіп шығады екен ответ е сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын ары қарай кеттік көтерілу уақыты енді бізде жалпы көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысында негізгі үш формуламыз бар көтерілу уақыты ә, максимал биіктік және максимал қашықтық деген бар дене неше уақытта көтеріледі дегенді біз өткен сабақта мына бір формула айтқан едік сіздерге иә естеріңізде болса демек вертикал бағытта болғаннан кейін бұл не бойы болады деген сөз в нолевой y өсі бойынша болады сол кезде в нолевой көбейту синус альфа бөлінген g деген форма болады бұл көтерілу уақытына тең ал егер ұшу уақыты десе демек ол не болады толық уақыт деген сөз міне қараңыздар толық түскенге дейін демек ол кезде форма жай ғана екі деген цифр қосылады көбейтіледі сол кезде екі в нолевой синус альфа бөлінген g деген формамен біз жалпы ұшу уақытын тапсақ болады екен сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын бұл осы екі форма бізде бүгінгі жаңа форма мынау бірақ қайсысы түрлем шығып тұрған форма да бұл негізі жаңа деп айтуға да келмейді ал мына бір форманы біз өткен сабақта естеріңізде болса айтқан едік біз осы формуланы бүгінгі өтетін тақырыппен байланыстырамыз это өте маңызды себебі әрбір тақырып бір бірімен тікелей байланысты да сол үшін ары қарай кеттік енді осыған байланысты көкжиекке 30 градус бұрыш жасай 10 метр секунд жылдамдықпен тас лақтырылды тастың максимал биіктігі жету уақыты ең жоғары көтерілу биіктікке жету уақыты яғни көтерілу уақытын табу керек иә біз жай ғана көтерілу уақыты тең болады в нолевой синус альфа бөлінген g деген форма иә демек 10 көбейтемін нөл бүтін оннан бес бөлемін онға қысқаратын болса нешеге тең нөл бүтін оннан бес секундта көтеріледі екен дене болды ары қарай кеттік көкжиекке отыз градус бұрыш жасай лақтырылған дене жиырма метр секунд ұзындықпен тас лақтырылды тастың максимал биіктікке жету уақыты дейді жиырма метр секундпен болса неге тең болады жаңағы он секунд болды иә нөл бүтін оннан бес болса жиырма секунд демек ол бір секунд тура сол формамен шығарамыз иә ары қозғалыстың максималды биіктігі демек дене неше мысалы қараңыздар бүйтіп көрсетейін лақтырған кезде сіз белгілі бір жылдамдықпен лақтырасыз ғой бойымен сол кезде ең жоғары көтерілу биіктігі h макс неше болады біз осыған дейін өткен сабақта h максимал биіктіктің формасын ой квадрат бөлінген 2g дегенбіз себебі ең жоғарғы нүктесінде жылдамдық нөлге тең болады получается жайсы бастапқы жылдамдықтың квадратын бөлеміз 2g-ға деп айтқанбыз тура осы формуланы біз түрлендіреміз яғни естеріңізде болса в нолевой y көсі бойынша неге өйткені вертикал бағытта көтерілді иә міне қараңыздар y көсі мынау x өсі ә, яғни осы кезде біз в y көсіміз неге тең в нолевой көбейту синус альфаға тең в игрек өсіміз в нолевой көбейту синус альфаға тең иә демек квадраты болса жай ғана квадратталды оны бөлеміз екі жиға деген немесе мына жерде біз сіздерге э, формула түрленген формулаларды ашып көрсеттік сіздер үшін пайдалы болады түртіп алыңыздар бұл түрленген бір формула осы жерде Э, көкжиекке 30 градус бұрыш жасай 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған тастың жер бетінен көтерілу биіктігін табу керек h макс табу керек қой жаңа айттық иә біз о нолевой квадрат синус квадрат альфа бөлінген екі g демек бастапқы жылдамдығымыз 400 синус синус бізде э, квадрат альфа болып тұр Яғни синус айлфамыз 30 градусы 0,5 болса, ол деген сөз 0,25. Бөлеміз 20-ға. 20-мен мұнда кетсе, 20 қалады. Ал енді 20-мен қысқартамыз 0-ді, сол кезде 5-7 болып тұр, 5 метрге тең болады. Атвет 5. Арғарай, қозғалыстың максималды қашықтығы. Енді дене мысалы қараңыздар бізде неше қашықтыққа барады x макс x өсі бойынша лақтырған кезде иә. ол негізгі формула жолдың формуласы мынау естеріңізде болса осы жерде біз не істедік в x өсі болғандықтан в нолевой көбейту косинус альфаға тең болады ал уақыт бізде уже қараңыздар қозғалған дене ұшып мына бетке дейін келді демек бұл жерге қай форманы қолданамыз әрине ұшу уақытының формасын қолданамыз демек мынау ұшу уақытына тең болады сол кезде бұл форма мынаған тең міне иә қараңыздар екі жақты көбейткен кезде в нолевой синус квадрат екі альфаға тең болады деген сөз форманы түрлендірген кезде осы форма келіп шығу үшін біз сіздерге өткен сабақтағы барлық форманы ашып көрсеттік иә ары қарай кеттік осыған байланысты бір есеп шығарамыз қарап көріңіздер көкжиекке отыз градус бұрыш жасай лақтырылған дене жиырма метр секунд жылдамдықпен тастың ұшу қашықтығын тап дейді яғни x макс табатын болсақ жаңа айттық формула қалай болады иә формула әрине в нолевой квадрат көбейтеміз синус екі альфа бөлінген g деген формуланы қолданамыз бастап жылдамдығымыз 400 деп алам көбейтемін синус 2 альфа деген сөз 30 градус 60-қа тең болады сонда синус 60 градуста 0,87-ге тең бөлемін 10-ға 10 мен 0 қысқарса ә, так мынау мынау кетеді бір түр сол кезде бір не жылжиды 34-те 6 метрге тең болады екен иә 34-те 6 д болады деген сөз ары қарай кеттік енді траекторияның қисықтық радиусы мысалы қараңыздар бұл жерде енді екінші жағдайды қарастырамыз мына суретке қарайтын болсаңыздар а нүктесіндегі жылдамдығымыз нолевой x өсі бойынша иә қозғалады және о нүктесінде бар егер а нүктесіндегі жылдамдығымыз неге тең болса ол кезде жылдамдық белгілі x өсі бойынша ауытқиды получается бізде қараңыздар мыз в нолевой х-ке тең болды ал в нолевой х неге тең x өсі болса ол әрине в нолевой косинус альфаға тең болады ал енді центрдатқыш э, үдеуді біз жиға теңестіреміз себебі бұл жерде уже белгілі бір биіктікте қозғалып жатыр дене иә сол үшін а центрдатқыш үдеуді біз неге жиға теңестірдік нәтижесінде нәтижесінде формуланы түрлендірдік негізгі формула біз бұл жерде енді бұл формуланы айтып кетейік келесі сабақта қарастырамыз негізгі а центрге тартқыш үдеу тең болады в квадрат бөлінген r деген форма келеді да біз келесі сабақ бұны более подробно ашамыз осы жерден r тапқан кезде мына форма келіп шығады міне қараңыздар немесе егер о нүктесінде болсашы деген сұрақ туындайды ол кезде де о нүктесінде болған кезде жылдамдығымыз в тең болады ол кезде OX өсі болғандықтан біз үдеуіміз неге тең болады уже белгілі үдеу әрқашан центрге қарай бағыттай ма бұл ненің бағытымен g-дің бағытымен болғандықтан x өсі бойынша получается g көбейту косинус альфа дейміз да сол кезде жағана біз не істедік g-ді көбейттік косинус альфаға деп қарастырамыз екі жағдаятпен қарастырылады енді бұған байланысты бір есеп қарастырамыз мысалы 40 дене 40 метр секунд бастап жылдамдықпен көкжиекке 60 градус бұрыш жасай лақтырады траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траектория қисық радиусын табыңыз жақсы ә, біз бұл кезде негізгі форманы жазайық әрине жаңа айтқан форманы жазайық негізгі формула бойынша біз жаңа сіздерге айтқан болатынбыз яғни көрсеткен болатынбыз r тең r тең v квадрат бөлінген g ға тең иә бірақ біздің жылдамдығымызды тауып аламыз жылдамдықты табу үшін біз не істейміз v тең в нолевой көбейту косинус альфа бағыты бойынша ол жайса 40-ты көбейтеміз косинус альфамыз 60 э, градуста 0,5 бүтін оннан беске тең нөлдер қысқарады сол кезде 20 метр бөлінген секундқа тең болды Ален орнына қоямыз сол кезде 20-ның квадраты 400 бөлінген 10-ға 10 мен 0 қысқарса 40 метр қисықты радиус 40 метр болған екен иә осылай талдаймыз ал енді ә, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз осы жерден әрине біздің әлеуметтік желілерге тіркелуге кеңес береміз сіздер үшін пайдалы болған физика пәні бойынша толық ақпарат ала аласыздар YouTube каналымыз Тикток каналымыз Телеграм, Инстаграм, Ватсап. яғни сізді қандай да бір сұрақ мазаласа сіз үшін түсініксіз бір ә, тақырыптар болса бізге жекелей сол тақырыптардың өзін де ала аласыздар сонымен қатар біздің каналға тіркеліп лайк комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар жақсы достар келесі сабақта